Geia? Lesbiana? Bia? Trans... zer? Baina zu, harremaneko emakumea edo gizona zara. Biak dituzu gustuko. Baina batzuk besteak baino gehiago gustatuko zaizkizu. Hori bizioa da. Eta lesbianok nola egiten duzue? Eh? Gaiak diren lagun asko dauzkateta. Eta zer duzu horbean? Ezin zaizu ezer esan. Ez naiz homofoboa, baina... Baina... Baina... Baina... Neskamutikoek aita bat eta ama bat behar dituzte. Ala bizitzea aukeratu duzu. Benetan beharrezkoa da hainbesteko emakume manerak izatea? Desengainua hartu dut zurekin. Ez zara nire semea. Ez zara nire alaba. Hau maritxua! Arrapatzen bat zaitut, akabatuko zaitut! LGTB fobiak molde asko ditu. Edo zein motatako erasoen aurrean zurekin gaude. lingune. Nafarroako gobernuaren LGTBI plus informazio eta arretarako zerbitzu publikoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.